Big Apple. Mami, dale, dale, mueve el totot Mami, dale, dale, mueve el tot, Mami, dale, dale, mueve el tot, Mami, dale, dale, mueve el tot, Mami, mami, mami, tot, Mami, mami, mami, tot, Mami, mami, mami, tot, Mami, mami, mami, Algo anda mal. Recién de la previa no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Y digo, wow, no tiene sentido, que ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido, que ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Vive sencillo, pero bien pillo. Conmigo de borracho la guapa compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabes que al perreo se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos seguro hasta el que no baila que se quede viendo el Bruno Y si no hay jugo se toma puro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo a bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pingo, pingo, pingo. La los changuitos, todo, todo, bailando pegadito, todo, todo, to. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados, los chavos coronados. diciendo que manzana está Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. bailo changuito, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Y digo, vos, no tiene sentido. que Papi,